වෙන් වෙන්න පුළුවන් වෙන් වී ඔබ යන්න එපා අපේ ආ කරගන්න ඇකිය මගේ නෙතට අපේ ආදරේ දිනුවෙන් කඳුළුම සලන්න වෙන් වෙන්න පුළුවන් නම් වෙන්න එපා අපේ ආදරේ ගැන ආයෙත් කතා කරන්න කවදාවත් නොවේ අමුවීමක් ඉතින් කවදාවත් නොවේ අමුවීමක් අපේ ආදර හරියට රේල් පිලි දෙකක් வெண் வெண் වෙන් වී ඔබ යන්න එපා අපේ ආදරේ ගැන ආයෙත් කතා කරන්න